desceu do céu, Jesus, o Rei. busquemos o sublime amor que Deus quer. por ti, Senhor, honroso é. Oh, faz-me andar em teu amor. Em paz prosseguirei de fé em fé e vencerei o tentador. Por ti vivo, ó oh Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei. receberei o galardão e as riquezas eternas. Mm. você do meu Criador, pois livrou-me do pecado pelo seu imenso amor. A celeste paz agora sinto por Jesus, o meu intercessor. sunshine. Cristo, a rocha de eterna salvação, real fundamento da nossa redenção. É Cristo. quando estiver no meu país. É glorioso, inefável, o meu país celestial. E riqueza em shaking me 你。 perigos ele envia os teus anjos te suster mesmo que os anos passem fiel ao Criador. Glória, glória ao grande Deus. Põe em Deus a confiança, ser fiel ao Redentor. Segue avante, segue para o céu. Põe em Deus a esperança fiel ao Criador. Glória tristeza, inquietação, dores, enfado e perturbação. Cristo é a esperança. that sol, tudo é vaidade. Recolhe a Deus o formador. Nos breves dias da mocidade, não te esqueças do Senhor. Os preditos dias logo antes pois a Deus o formador de ó benditos tu irás ouvir de Jesus o Redentor debaixo do sol tudo é vaidade dias da mocidade. Não te esqueças do Senhor. Mesmo tendo neste mundo muitos bens e a vida cheia de vigor. torpes dias da mocidade. sua vida.